astăzi este despre a surprinde. Uh, la grădiniță am observat că dacă le spun copilor că le-am adus un joc, hmm, uh, uh, sunt așa și așa entuziasmați. Dacă le spun v-am adus un exercițiu, hai să-l facem iarăși nu prea sunt entuziasmați. Dar dacă le spun, ți-am adus o surpriză, v-am adus o surpriză, <gasps> toți sunt așa și așa că eu mi-am intitulat uh, jocurile surprize. A surprinde cred că este a îmblânzi uh, cuvintele, a îmblânzi uh, situațiile. Uite, am îmblânzit ziua asta mohorâtă. Cum ar fi dacă... <coughs> Scuze, dacă uh, astăzi, cu toată că poate ai o zi foarte proastă, te surprinzi pe tine și îți imaginezi că pur și simplu este cea mai tare zi în care tu vei avea super revelații. Ce părere ai? Ceau!